लेकिन स्वराज के लिए जी सकते हैं तो नीली एंट्री अरे बजलो मोने घंटी अरे घंटी अरे Congress, Congress, Congress party has done pretty badly, badly, badly. দেখতে নন্তা খেতে মিষ্টি আমি আপনার সবাইকে ভালোবাসি বাজলো মনে ঘন্টি আরে